Гей-Люссактын законунун аткарылышын көрөлү абсолюттук нөлдүн сан маанисин градус цельсийде аныктайлы кыймылдуу поршени бар цилиндр формадагы идиш алалы ага термометр коюлган жана идиштеги басымды аныктоо үчүн барометр бириктирилди эксперименттин убагында басымды байкайбыз басым турактуу бойдон калуусу керек идиштин жанына сызгыч бириктирдик идиштин бетинин аянты өзгөрбөгөн үчүн поршень турган бийиктикти аныктап аны жыйырма сантиметр квадрат аянтка көбөйтүп көлөмдү аныктайбыз башында биз көргөндөй поршень 20 см бийиктикте турат демек газдын көлөмү 400 см кубка барабар баштапкы температура 20 градус цельсий идиштеги газдын басымы 800 мм сымап мамычасына барабар идишке ысыткычты жакындатабыз дагы газды 40 градуска чейин ысытабыз мындай температурага жетүү үчүн газды бир аз көбүрөөк ысытып андан соң тең салмактуулук орномоюнча күтөбүз башкача айтканда идиштеги температура бирдей болмоюнча бул учурда газдын көлөмү көбөйөт поршень жыйырма бир сантиметрге чейин көтөрүлөт газдын көлөмү төрт жүз жыйырма сантиметр кубка барабар газды градус цельсийге чейин ысытууну улантабыз поршень турган бийиктик жыйырма эки бүтүн ондон жети сантиметр болду көлөм болсо төрт жүз элүү төрт сантиметр куб болду температураны сексен градуска чейин көтөрөлү бул учурда бийиктик жыйырма төрт бүтүн ондон бир сантиметр көлөм болсо төрт жүз сексен эки сантиметр куб болот температураны 100 градуска чейин чыгаралы Поршин жайгашкан бийиктик 25 бүтүн 10дон 4 сантиметр болду көлөм болсо 500 бүтүн 10дон 9 сантиметр куб болду температурага көз каранды болгон бийиктик көлөм графигин тургузалы температураны аныктоодо болгон бийиктикти ординатага жайгаштырдык чекиттер түз сызыкта жатканын көрүүдөбүз тагыраак газдын көлөмү анын температурасынан көз каранды түз сызык жүргүзөлү ал ордината огун ордината чекити он сегиз бүтүн ондон жети сантимет кесилишет ал ордината огун ординатада чекити он сегиз бүтүн ондон жети сантиметрде кесилишет бул үч жүз жетимиш үч сантиметр кубка дал келүүдө бул нөл градустагы көлөмдүн мааниси абцесса огу менен кесилишкенге чейин түз сызыкты уланталы кесилишүү чекити болжол менен минус эки жүз жетимиш үч градус цельсий башкача айтканда кельвин шкаласы боюнча нөл